Ay geldim. Telefonu al kaç şimdi. Hey, kalkasın. ay geldim ben gittim. Cahil agorot kazıkmadın bile. Tokuş balalı oldur. Bugün geçirek gülüm. Ey, анан баягы тиги жанжырап ичип алып мас болуп мен ызчу салчу болсоңчу тарынбайт келсең соо кел уктуңбу келбесең вообще келбей калгын соо кел анда бүгүн келбейм анда мен бүрсүгүндөрү келип калам да э демектен он эки күндөн келбейсиңби уктуңбу алып кел телефонду жыргап кетип баратып эмнеге алып кел алып кел эмнеге жоготосуң алып кел жалдырап мында бір жерге тастайсың да он жетінші жолы телефон деп атасың уже шакеңді таштадың ба так шакекті таштадым қана паспортын таштадың ба так паспорт таштадым ооба права таштадым давай жақсы бар болды мақұл өліп тоқыш десе тоқышынан өлең алдым